Pergilah, saya tak nak cakap dengan awak dah. Saya nak buat. Oh, lagi? Saya tak perlu dengan awak hari dari hidup saya lagi dah. Okay, Saya cukup derita dah hidup sama ni. Saya hanya anak dan perut ni je. Kalau awak pergi pergilah balik. Tolonglah. Tak payah sibuk dah hal saya. Pergi. Tak sayang, cukup lagi kamu cakap macam tu. Sayang tak? Boleh sayang? Bagi ibu, kasih ayah, ibu, pada Zafir sentiasa mengkau yang takkan pernah padam buat selama Best, no? Saya. Saya. Thank you. teringat tu Istina Masara ni selalu mam Tunggulah dulu bagi orang lain I, banyak bagi orang Ha Masa beza pun Belaka-belaka Ha? Nak bagi kat ke, kat siapa ke pun baju tu kan ada mana buka kat abang Eh, eh, eh, eh, sangat. Eh, Ukasha sangat. Eh, eh, salah, salah, salah. Okay, okay, okay. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. sorry, sorry, sorry. Kalau bagi dia memang ada. <laughs>